Poštovani gosti, Vaša ekscelencijo, gospodine ambasadore, e, gospodine Išik, dragi profesori, dragi studenti i kolege, Pozdravljam vas u ime Univerzitetske biblioteke i drago mi je što smo se okupili u ovolikom broju eh, ovim povodom, eh, povodom završne svečanosti eh, i priređene izložbe u čast jubileja Sigmunda Freuda i Karla Gustava Junga. O Freudu i Jungu govorit će vam profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu, E, profesor Petar Jevremović i profesor Velimir Popović, a e, ja ću reći sada samo par reči o samoj izložbi. Ova izložba je e, druga po redu u okviru zajedničkog projekta Velikani, Velikani filozofskih nauka, u koji smo pokrenuli 2014. godine u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Beogradu. Prva je posvećena je bila e, filozofima nemačke klasične filozofije. E, koleginica Vuka Jeremić, koja je idejni e, pokretač ovog projekta i ja smo ovaj put početkom godine, sad u stvari na samom kraju godine početkom ove, postavila izložbu ovom prilikom, da, i priredila je katalog zbornika koji držite u ruci. Ovom prilikom zahvaljujem se profesorki Milanki Todić e, sa Fakulteta primenjenih umetnosti, e, profesoru Jevremoviću i profesoru Popoviću, e, profesoru Trebješaninu na izuzetnoj saradnji i na priloženim tekstovima koje možete pročitati u ovom katalogu zbornika. Katalog će, nadam se, biti od sutra postavljen na sajtu u elektronskoj formi, pa ga možete i tako pogledati. Puno je povoda E, za ovaj današnji susret. E, ove godine navršava se 160 godina od rođenja Sigmunda Freuda, 120 godina psihoanalize, 77 e, godina od Freudove smrti i 55 godina od Jungove smrti. E, takođe, oni su 1906. godine započeli svoju saradnju i e, prepisku koja je trajala punih 7 godina. E, ono što i eto koleginica uh, Vuka i ja istakle jeste da, da smo ovom izložbom hteli da uh, prikažemo recepciju njihovog dela u našoj zemlji, tako da su izložene knjige na nemačkom jeziku, uh, dela Freuda Junga na nemačkom jeziku, prevodi na naš jezik, disertacije koje su odbranjene na Beogradskom univerzitetu, da poželi smo da podsjetimo na naše prve psihoanalitičare To su Nikola Popović, Hugo Klein, Vojn Matić i na prve pisane tragove o psihoanalizi u našoj zemlji. Sada bih reč dala našem direktoru, profesoru Aleksandru. Dame i gospodo, vaša ekscelencija, gospodine direktore, uvažene kolege, koleginice, prijatelji, korisnici ove biblioteke, dragi moji kolege bibliotekari, jedan vrlo lep trenutak u životu univerzitetske biblioteke i upravo danas – i vaše ovako prisustvo na otvarajućem, zatvarajućem trenutku naše ove manifestacije govori o tome koliko je i sama tema i koliko je interesovanje za delova dva velika naučnika, čoveka kulture i stvaroca, i koliko i sama izložba koju su naše koleginice napravile radeći u jednoj tradiciji predstavljanja velikih dela, kao što smo prošle godine imali nemačke transcendentaliste, klasične filozofe, koliko su zapravo pogodile pravi aspekt i ono što nas sve približili zajedno. Ja najlepše zahvaljujem stručnicima i našim uvaženim gostima koji će nam reći više reči o tome i neću oduzimati vaše vreme, već i zbog toga što sam profesor književnosti, ne psihologije ili istorije ideja, ali kao što znate vrlo dobro je književnost trpila snažan uticaj i Freuda i Junga i čita 20. vek u nejednom književnom pravcu trpeo je i u sebe prihvatio kao osnovnu podsticajnu matricu zapravo jednu vrstu učenja kojim se otkriva širina, sveobuhvatnost čovjekovog psihizma i sve ono što on, taj isti psihizam, proizvodi kao simboličke aspekte od kojih nastaje književnost i sekulik U tom smislu reči poznanje Freuda i Junga nije samo specifična disciplina unutar razgranate strukture znanja, već je za uzimanje pozicije da treba razumeti čoveka u svim njegovim moćima i u celini ličnosti kako on predstavlja svim svojim ispoljavanjem. Tome ova biblioteka služi, to sam želeo da kažem kao pojentu. Jer i biblioteka je jedno tako sabiralište svih domena i aspekata čovekovog ispoljavanja i moglo bi se reći da bismo s nešto malo truda mogli da naprimo jednu ozbiljnu psihoanalizu biblioteke kao ustanove, kao strukture, koja tamo dole ima svoj depo u kome se nalazi sve, koja ovde ima naš svakodnevni život, komunikaciju i korišćenje i koja tamo s one strane u nekom, dakle, novom prostoru ima posljedice svega toga od koji zapravo zavisi konstitucije društva i našeg mesta u tom društvu. Otuda ovo nije partikularno interesovanje samo naših kolega sa filozofije, nego jedno mesto na kome se svi susrećemo i u kojem znanje dobija posebni a da produžavajući ovaj govor se ne preporučim kao nekog koga treba odmah poručiti iz ovih aspekata, recimo arhetip profesora koji ne može da prekine svoje predavanje ili ispit zbog koga sam danas nekoliko minuta zakasnio i da to ne bude samo posledica neuroze da svi želimo da budemo malo bolji od samih sebe, Ja vam želim da danas uživate u rečima koje ćete čuti, u izložbi koja je na blistav način priliđena, u katalogu koji je jedno malo vreme delo izdavaštva, a ne samo znači, bibliotečkog rada, i da sabirajući sva ta zadovoljstva provedete jedan vrlo lep dan u vašoj i našoj univerzitetskoj biblioteci. Hvala najviše što ste Good, good uh, afternoon, ladies and gentlemen. Uh, it's, it's, an impressive honor to be in front of such a, such a full room. Frankly, I didn't know that Jung and Freud were still raising so much, uh, so much interest. I know maybe it's because of Hollywood, huh? because of the movie of a few years ago. What was, what was a dangerous Yes. So maybe that's why there is a <laughs> more interest or regain interest in this matter. Now I want to reassure you I will not speak about some of the scenes you have seen in that movie, nor about the dispute between Freud and Jung, otherwise my uh, colleague from the Austrian embassy would, would, would, would say rightly that I reproduce the archetype of the bad Austrian, which is deep in the unconscious of the Swiss memory. What I would like to address uh, briefly in my talk is how much what they have found is still valid today. Because, <clears throat> well, first many questions really dispute the validity of Jung's or Freud's theories today on a number of grounds. One of the grounds is that their methods of analysis can be claimed as not being scientific by today's standards. Basically what they did was that they, they observed, they listened, they analyzed, that was Freud's way, they read, that was more Jung's way, the words and the behavior and the mind of the, of the patients. Nowadays, people can say that psychology has moved into a new field where you can actually prove uh, biological or chemical interactions between your emotions, your genes, and, and how the body actually reacts to certain inputs and how this can be measured by certain substances being liberated in, in the brain or in other parts of the body. Now obviously the technical instruments which were capable of identifying this kind of evidence did not exist at the time. Still, I would pretend that a bit like Einstein in the field of physics, both Freud and Jung were immense thinkers who had intuitions, and those intuitions are being demonstrated or will be demonstrated in the future by science. Look at what happened two weeks ago. Einstein had predicted in 1916 the existence of gravitational waves. And on 11th of February of this year, 100 years later, actually those waves were observed for the very first time. And in the same way, I think that we are increasingly proving, science is increasingly proving, that intuitions or theories or concepts developed by Freud and Einstein over 100 years ago are being actually real, are being proven scientifically. Uh, one example which has come to my mind, which is a recent, recent example, is the notion of collective unconscious. The notion of collective unconscious, as you know, refers to structures of the unconscious mind, which are shared among beings of the same species. This notion postulates that some memories can be passed from generation to generation without any sensual experience. In other words, they are present at birth and they are somewhat incorporated in our genetics, in our genome. The way this transmission of memory is nowadays referred to is genetic memory, which is a much better concept than the concept used in the Jung's times, which was rational memory, of course. These were other times. This concept implies that populations having experienced similar experiences in their past might indeed possess in their genes the memory of these experiences. And it can be assumed that the more traumatic these experiences were, the more present they are registered in one's genes. Now, I'm mentioning that particular aspect because recent researches from geneticians or scientists published by an American team in 2013 indeed prove Jung's intuition. These studies show that mice trained to avoid a smell pass their aversion to that smell onto their grandchildren through a slight genetic modification. And this is, in my view, evidence that may indeed open the door to further research, which would prove definitively that we are all part of some collective unconscious that we have inherited from our forefathers, which was given to us at birth and not acquired socially or culturally. And this is what Jung, it seems to me, in his theories about the collective unconscious anticipated. This is sort of important for us diplomats who are always going to new countries and trying to understand how these countries function. And to refer to the reality of non-conscious collective which is, which is made by the collective history or by, by shared experiences of a group of people, we may also understand better societies based on their history. The fact, for example, that Serbia has known numerous tragedies in its, in its history, as one of your uh, political leader was telling me a few weeks ago, we have never missed a war. We never miss a war. It's maybe exaggerated, but it tells a lot about, it's pretty accurate if you look at the history of the past hundred years. So this fact may explain some of the attitudes of the Serbian people towards power. On the other hand, the fact that my own country, Switzerland, has been preserved from the wars of the 20th century may explain why, on the contrary, our people sometimes dare to adopt defiant attitudes towards its powerful neighbors. Another example of how Jung's thinking remains modern and helps us to understand better societies and civilizations is through his concept of archetypes. According to scholars, Carl Jung understood archetypes as universal archaic patterns and images that derive from the collective unconscious and are the psychic counterpart of instinct. They are inherited potentials which are actu actualized when they enter consciousness as images or manifest in behavior or interaction with the outside world. Hume also identified a series of archetypical figures such as the Great Mother, the Father, Child, Devil, God, Wise Old Man, Wise Old Woman, the Trickster, the Hero. And precisely the Hero. Since I've discovered this particular, this particular feature of Jung's theories, I cannot but think of him each time I'm passing in front of Wilhelm Tell's sculpture in my garden, especially when he considers he deals with a hero who probably never existed. But also, each time I'm passing in front of the souvenir stands at Kalemegdan, and see that the two most represented faces on t-shirts there are those of Putin and of Djokovic. And of course, the knowledge of Jung makes the tennis duels between Djokovic and Federer even more delectable. I thank you for your attention and I wish you a great day. Good afternoon, ladies and gentlemen. Also on behalf of the Austrian Embassy, the Austrian Cultural Forum, I'm um, very pleased to be here today. Thank you very much for the invitation. Um, I think there's not a lot I can add. You have touched uh, already upon a lot of um, the theories of um, um Sigmund Freud and, and Jung. Um, maybe I would just tell you a little bit about how big the influence uh, of Freud still is on Austrian society and Austrian thinking. Um, when I was studying in Vienna, I was studying uh, history, and uh, Historic Institute um, is not far away from uh, where Freud had his, um, uh, had his um, flat and where he also received his patients. Uh, it's in Berggasse, which is right in the center, and it still exists even today. It's a museum, you can go there, you can see the couch where um, his, his patients um, were when they were uh, lying, when they were visiting him. Uh, and um, this whole um, street still looks a bit like back then when, when Freud was living in Vienna. And um, all of his theories, his findings, they had a huge influence also on modern and um, contemporary artists. Um, you only have to think about like cinema, Michel Haneke, or like uh, uh, theater novelists. Um, they often touch upon his, um, his theories. And so in this sense, um, Freud is somehow still present in Vienna and you also can feel it somehow. So that's why I'm really pleased that this um, exhibition also led me back to, to Freud when I was actually visiting here a couple of weeks ago and already saw the books downstairs. And um, I'm very pleased that a lot of books of, the, of, of Freud and, and, Jung are also part of the Austrian library, which is hosted here at the uh, University Library. And um, I thank the director and all the staff for their continuing cooperation. And um, um, congratulate you once again for this um, exhibition and especially for this excellent book. Ja ću se vezati samo za jednu sitnicu, naime za nešto što je, mislim, lično ilustrativno i što na jedan e, specifično ironijski način povezuje Junga i Freuda i celu tu njihovu priču ili te njihove priče e, čini i nama danas živima. Priča kaže, sve prilika da je istinite, da su sve moguće razlike Freud i Jung bili tvrdi ušima. Nisu imali smisla za muziku jedan i drugi, svaki na svoj način, su imali prefinjeni senzibilitet za umetnost, za književnost, za svašta. Ali jednostavno to muzika nije baš najbolje ništa. Sad postoji jedna reč koja, mislim, na jako plodan način e, povezuje taj njihov zajednički skotom e, sa nečim jako uzbudljivim, što nam sobom donosi i Freudovo otkriće, ali negde i Jungov doprinos, aneks tom istom otkriću. Jedna stara reč koja sobom objedinjuje obom barom muziku i skolastičku filozofiju. Reč podlimet. Podlimetalne rasprave su rasprave, kako bi se to reklo, o čem god. Skolastika je s jedne strane bila doba e, prokazana od strane naknadnih racionalističkih perioda kao doba nekog falsifikovano, u uhapšeno od crkve mišljenja. Istovremeno s makar u njenim vrhuncima, možemo govoriti kao o periodu e, više nego mestimično vrcave slobode u artikulisanju i izlaženju na crtu važnim pitanjima. Ali podlibetalna rasprava bi bila na rasprava koja ima tu specifičnost da se bavi pitanjima koje glavni predavač ne iznosi pred grupu, nego koja on prima od grupe i koja mogu bukvalno biti o čemu god. Bukvalno, podlibetan rasprave bila rasprava o čemu god. U muzici podlibet znači specifičnu vrstu istorije, preplitanja različitih tematskih, motivskih, melodijskih i harmonijskih linija, u nešto što može dati jedan neočekivano novi efekt najbolji, naj, najpoznatiji primjer potrebe da ćete naći u Bahovim logri variacijama, kad u svu tu ozbiljnost, dubinu i spiritualnost, on upliče neke vesele e, poskočice o nekom kukusu i kobasicama. Skrenemo kod ovih banalnih stvari da pojačate se, ne čuje, nekako ili glasnije da govorite. A, da. okay, govorit ću jasnije, da glasnije. Sad, kakve, kakve to ima veze sa Freudom? Freud je e, čovjek koji je poznat po svojoj teoriji ličnosti. E, Freud je autor prve ozbiljne teorije ličnosti, ali Freud je u isto vreme autor jedne zapravo jako loše teorije ličnosti. Ta njegova teorija, možemo reći, je e, u samom heurističkom sudu bila slabo rezistentna vremenu koje dolaze. U isto vreme Freud je bio čovjek ogromne, titanske intuicije, E, čovjek nevratne snage uvida e, koji nekako nije, koji se nekako nije dao smestiti, nije se dao sažeti u teoriju. Ne možemo pričati <clears throat> koji su sve e, razlozi svemu tome. U svakom slučaju, valja podsjetiti da on sve da nije bio veliki teoretičar da ili veliki mislovac, sve da nije bio uvek disciplinovan scholar, ako to tako kažem, uvek je nekako i u stanju, kako kaže jedan učeni Francus, Paul Ricoeur, bacite orlovski pogled u budućnosti da vidi nešto što mi još uvek i dan danas žmirkamo kao nešto na dalekom horizontu. On je zapravo, baveći se time čime se bavio, s jedne strane pokušavao da razume racionalnost i ludilo, pokušavao je da čoveku i svest o postojanju druge scene, o postojanju onog nečeg nesvesnog, onog nečemu svesno drugog, ali mnogo više i mnogo značajnije od svega toga, on ovaj je bio čovjek koji je Uh, ljudima koji su se i pre njega bavili pričama o velikom ludilu, prvi pokušao da razume svakodnevicu i racionalnost svakodnevice i, ako mogu tako da kažem, trebit ću njegov izraz, psihopatologiju svakodnevnog života. I e, svakodnevica, svakodnevni život u svojoj svojoj proklizavajućoj uhvatljivosti upravo predstavlja jedan megapolifoni bolibet kojim se prepliće bukvalno mnogo što šta, e, najrazličitije stvari, od telesnog, spiritualnog, simboličkog, besmislenog, pritkog, dubokog, značajnog, beznačajnog, e, ljubavi, mržnje, zavisti, svega onoga čega se Freud nije ustezao i čime se on e, zbilja bavio ne je njegov značaj što je jedan od prvih modernih mislilaca koji je ideje i sve snage uh, uspeo da poveže neku specifičnu metodičnost kritike uma, odnosno bavljenja uma samom sobom i tu dinamički shvaćenu svakodnevicu življenja u grupi živih ljudi, znači ne u grupi nekih abstraktnih partikula, monada ili čega god. To je njegov, e, mislim, nesaglediv verujem, još uvek neprepoznat e, doprinos. Bilo je tu e, proklizavanje, naravno, bilo je tu stramputica, e, bilo je čak i neke njegove gotovo harizmatske zaslepljenosti sobstvenim otkrićem. Već jedan primjer i time ću ovako i ovu priču privesti kraju, to je ta njegova čuvena teorija libida koja ga je posvađala sa većinom prijatelja i počeli, konačno i sa e, samim Jungom. E, on će o njoj govoriti kao o svojoj ideologiji, kao gotovo nečemu religijskom, luminoznom. E, konačno, verovatno ste bezbroj puta čuli o toj e, često neopreznoj čašijskoj pučkoj sklonosti da se Freud svede na nekakvog mislioca vulgarnog e, seksualnog redukcionizma na ulicu. On to dakako nije bio. E, u njegovom teorijom libida on je pokušao, koliko je uspeo, to je druga stvar, da e, smisalno artikuliše upravo čoveka kao s jedne strane biće grupe, biće nesvodljivo na svoj organski substrat, biće svakako telesno, ali biće nesvodljivo na svoju telesnost i biće nesvodljivo na svoju abstraktnu partikularnost. Čovjek je biće grupe, čovjek je biće zajednice, ali zajednice koja je nekako neminovno, neizbežno konfliktogena, nikad idilična, nikad u homeostazi, uvek u potrazi za um, nekakvim mirom koje se gotovo po pravilu nikad i ne nazire. Završit ću sa jednom rečenicom koja nije ni Freudova Jungova, ali mislim da na najbolji način artikuliše upravo ono što da svako od njih ponosob da nije stigao da artikuliše Mislim da ta rečenica pogađa kvitesenciju e, eh, njihovih intuicija. Rečenica potiče od eh, Schellinga, Schelling da ga je zapisao u jednom, za njega teškom periodu, nalazi se u jednom njegovom za mnoge obskurnom e, eh, teozofskom tekstu, Klari. Kaže, duša, duša nije tamo gde jeste, duša je tamo Mislim da je to prosto suštinska intuicija koja povezuje Freud i Junga i koja čini te njihove te bilo da su okrenute ka svakodnevici življenja, bilo da su okrenute ka svim onim stvarima mnoštvenosti pristupa simboličke artikulacije kojima se bavi Jung, nešto što nama danas predstavlja e, živi plodan razlog da se uvek iznova njima vraćamo. Hvala. Da me čujete? Dobar dan svima, srednice gospodine, dame i gospodo. Pre svega želim da se zahvalim e, koleginicama Luki Jeremić i Dragani Mihajlović što su priredile ovaj lep e, zbornik i izložbu. I drugo, e, pre nego što smo ovde seli, kolege Vremović i ja smo stali pričali i razmenili obostranu zapanjenost brojem ljudi skupljenih ovde koji su došli da čuju nešto o ovom katalogu, zborniku, ovoj dvojici velikana dubinske psihologije. Ono što je i vas, a pretpostavljam i nas dvojicu ovde sabralo, su u stvari legenda o Freudu i Jungu, mnogo manje nego činjenica. Evo, iskreno, Eh, to što me prvo vodilo Freudu i psihoanalizi, jer sam prvo prošao kroz to, je legenda o Freudu. Zatim, kada sam završio jugosku analizu, ono što me vodilo uopšte tome da zakoračim u jugosku analizu, da se zainteresujem za njegovo delo, da se time bavim dan danas, što kroz praksu, što kroz teoriju, eh, je legenda o njemu. To važi i za veliki broj današnjih eh, a i prethodnih Freudovaca i Jungovaca. Kakve ovo ima veze, ovo, ovo spominjanje legende o ovoj dvojici, sa knjigama koje su evo, pohranjene u depovu e, ove kuće, a date svakome od nas da čitaju i da izučavaju fakte o ovoj dvojici. Pa, e, bar kad je reč o Jungu, Ono što je ovde pohranjeno ili u nekoj dobroj biblioteci na zapadu, uključujući i Jungovske institute, gde su takođe sabrana njegova dela na raznim jezicima, počeo od nemačkog, engleskog izdanja i tako dalje, i u stvari nešto što je u službi razvoja legende o Jungu, a ne nešto na što se možemo uzdati ako želimo na nepristrasan, objektivan način da e, izučavamo Jungovo delo. E, samo kratko da kažem, odnosno da probam da obrazložim ovo što sam malo pre rekao. Ovde u biblioteci postoji 20 tomova Jungovih dela na nemačkom jeziku, dakle na originalu, isto toliko i na engleskom jeziku, čak ima još i dela na engleskom jeziku, englesko izdanje ovde nije spomenuto, ali ima nekih dela koja nisu uvrštene u ovo nemačko izdanje, postoje. Međutim, tih 20 knjiga koje čitamo, a zovu se sabrana dela Karla Gustava Junga, uopšte nisu sabrana dela. 20 tomova, 26.000 stranica, a u stvari nisu sabrana dela. To nije čak ne kritičko izdanje sabrana dela. E, najnovija istraživanja, u prvom redu Somo Šandasanija, E, jednog poznatog britanskog e, istoričara psihologije, upravo redu psipanalize, pokazala su, e, ne samo da su pokazala, nego se na tome već radi, da postoji toliko građe Jungove da se sprema novih 33 tomova njegovih dela. Pri čemu Neka od tih dela će e, biti, e, su ona koja su već štampane ovih 20 tomova, ali vrlo nakaradno, napabirčeno, tako da su nekada različiti segmenti e, tekstova, jednog te istog teksta koje je Jung dorađivao decenijama, sabrano u jedan tekst, pa onda dolazi do konfuzije da različite ontološke, epistemološke pretpostavke se potjeru. U jednoj rečenici su u sledećoj i neke druge, jer je samo preuzeta rečenica iz nekog potonjeg teksta i uvoštena u verziju koja je recimo bila u prvom izdanju e, dela. E, ima toga, dakle da će se neka dela sada kritički objaviti, ali najveći broj tih dela nikada nisu do sada ugledala štampu, usvetlozdana nisu bila štampana, a mogu da bace drugačije svetlo na Juga kao čoveka, na Juga kao naučnika i na njegove teorije i metode. E, primjera radi, e, danas su nekoliko knjiga e, možemo da sretnemo e, sledeću ideju, da Jung uopšte nije bio originalan kada je pisao knjigu Psihološki tipovi, već da je osnovne ideje za tu svoju teoriju preuzeo od e, čovjeka koji je kod njega bio na analizi, Hansa Schmidta, Guislata, e, njegovog mlađog kolegu, takođe lekara, koji je imao praksu ovaj, u Bazelu, a na vratima svoje ordinacije napisao, budući da se prezio Schmidt, Schmittenzele, dakle onaj koji kuje duše. E, Danas je izašla ta knjiga, priredio je John Beebe, savremeni jugoskan analitičar iz Amerike, pisan ove dvojice iz koji se e, vidi na svu da Jung nije preuzeo tuđe ideje, već da sa Hans Schmidtom Buisanom razmenjuje razmatranja psiholoških tipova i funkcija e, i dakle da se ne radi o plagijatu kada je Jung reče. E, knjige e, su takođe ugledana dana, a tiču se jevrijskog pitanja i vrlo često ih e, da je Jung bio antisemita. Knjige su prepiske između Junga i Jamesa Kisha, nemačkog jevrina, koji je preko Junga uspeo da ode na zapad u Ameriku, gde se razmatraju pitanja navodnih, navodnih tužbi koja dolaze sa raznih strana okeana, da je Jung e, antisemita, gde Jung pojašnjava svoju poziciju, a gde ga sam Keš brani u tome. Isto tako prepiska sa Erikom Neumannom, koji je e, živeo dobar deo svog života i preminuo u Izraelu, gde se ista tema razmatra. E, dakle, evo, sabrana dela zaista nisu sabrana i da bismo zaista mogli kritički da preispitujemo Junga, moramo da sačekamo da ovih 33 toma izađe. Drugi izvor podataka o Jungu, gde, na koje se oslanjamo kada želimo da bolje razumemo njegove ideje, to su pisma. Tako da su Anijela Jafe, analitičar i njegova sekretarica i Gerhard Adler, analitičar iz Londona, uspeli da nađu neki 1400 pisama Jungovih, da odbace 400 jer su se ona uticala više njegovih odnosa sa raznim ljudima, materijalnog karaktera, da li platio porezu ili nije i slično. A ovih hiljadu pisama su bila zanimljiva prepiska sa raznim umim ljudima e, širom sveta i smatrali da sabroši ta dva, e, u dva toma ta njegova pisma, da će to pomoći da razumemo bolje Junga. Nažalost, e, ono što su oni uradili je delimično od pomoći. Kažem, delimično su uglavnom sabrali pisma iz poznih godina Jungovog života, ne i ranije, tako da je otkriveno novih 36.000 pisama koje će svakako dati ovaj, neka od njih su kao pisma, prepiska sa Neumannom, spominjem Šmidguisanom, Viktorom Vajtom, teologom ili Napelovcem, fizičarem, Wolfgangom Paulim, ovaj, već daju jednu drugačiju sliku i ugod one koja je, kako kažem, gradila legendu u njemu. E, sledeći e, izvor na koji se često oslanjam, a i sam vrlo često bi svojim studentima govorio, vas pogrešno, Ako želite zaista da razumete Junga i kako je gradio ideje, onda čitajte svakako njegovu autobiografiju Sećanje s kojim razmišljanjem. Vodio sam ih na kriv trag, nažalost. Ne radi se o autobiografiji, već o biografiji, koju je u prvom licu pisala Anela Jafe, e, hotimično, svesno, izvrčući razne činjenice iz Jungovog života, što u šta možemo se posvedočimo, jer u u biblioteci u Vašingtonu su sačuvana autentična beleženja koja je Feova činila pošto je Jung nešto govorio, a onda ona to prerađivala, napraviš jednu pitku biografiju toga koja svakako nije autobiografija, niti oslikava Junga kakvim je bio. E, svejedno da li smo neutralni, više smo pristaše Freud ili Junga, ako čitamo biografiju sećenosno razmišljava kako danas je ona štampana, ne možemo da je ne čitamo na freudistički način. Zašto? Jedina dva bića, pored raznih bogova, utvara i sl. koje se tamo javljaju su mama i tata. Ne fizički tata, Paul Ahir i nego njegov duhovni otac, koga idealizuje, a onda naravno, kao svaki edip, mora da gubije Freud. E, Tako da u redosledu najznačajnijih poglavlja u ovoj biografiji imamo Freud, suočavanje sa nesvesnim, izlazak odakle za individuaciju, prolazak kroz nesvesno, e, a da u stvari poglavlja, kako ih je Jung zamislio na Idu tako, već su umetnuta brojna poglavlja koja pokazuju da između ovo dvoje nema uzročna veza Freud je prolaska kroz nesvesno. E, Na kraju imamo knjigu koja se u oktobru 2009. pojavila, Crvena knjiga Jungova, e, koju su odmah čim se pojavila brojni jugovski analitičari krenuli da analizuju, da tumači, da govore kako je to nepreslušan izvor informacija, kako se može primjenjivati ona nadaleko čuvena jugova tehnika aktivne imaginacije, jer je sadržaj te knjige ništa drugo nego različite aktivne imaginacije junga čemu se uopšte ne radi o Jungovoj aktivnoj imaginaciji, već jednom dobro promišljenom, više decenijskom prorađivanju onoga što je u početku bio san, fantazija, vizija, čime se zatim bavi kroz aktivnu imaginaciju, a onda svojim svesnim umom prorađivao. E, rekli ste na početku, kolega e, Jerkov, kako ovde imamo jel da u depo, kroz ovu metaforu, kroz tri sloja, ovaj, pohranjeno ovaj, znanje depo, ajde da uzmemo da je to metafora za nesvest, uvek traži analizu. Prema tome i ono što smatramo činjenicama o Jungu nisu činjenice, već nešto što gradi legendu, a da bismo mogli zaista da preispitamo Jungovo delo, moramo biti svesni svih tih nedostataka i moja želja da se biblioteka u buduću upotpuni svim ovim delima koja se polako štampaju, a možda će vam i gospoda raznim donacijama pomoći <laughs> da se taj fond upotpuni. Hvala. Hvala svim učesnicima, hvala na lepim željama. Nadam se da će se ostvariti. E, pozivam vas da pogledate izložbu, da se poslužite, da, da, htela sam samo da najavim još jedno predavanje, e, profesor Dušan Pajić.